hvata katate dori, ide e, udarac, premuči, znači odavde, šulim snage, znači gledajte, odavde, jedno, odavde, e, Što se sada probali, u principu je moguće jedino partner nema usmerenje kroz da onu drugu ruku kojom napada. Znači, ako da ekstenzira kick kroz tu ruku. Šta to znači? A, ako ovu ruku ja mogu, pusti me za trenutak, ne, ne ovdje me pusti, ovu ruku ostaje. Ako ja ovu ruku mogu da sklonim ovako i da ga okrenem, onda on nema usmerenje kroz tu ruku kako treba. Znači, to znači da je on krenuo da udari, da je to prestalo, da je usmerenje ka meni prestalo i onda ja odavde mogu da uđem ovako i da, da teram Međutim, problem nastaje ako je njegovo usmerenje kroz ovu ruku kako treba. To znači, kad ja uradim ovo, ja sad ne mogu da zaobiđem ovo. Dve, Vidite. evo gledajte druga strana. moguće da zaobiđete partnera kada e, partner ekstenzira kipru suprotnu ruku, zato tehnika izgleda ovako. Vama partner skloni vašu ruku. Šta to znači? vi uradite ovo i onda u momentu, u stvari kad treba da prođete kroz njega, ne smete prvo da stojite ovo. Drugo, ne sme da se desi ovo. Da vidite, moje telo je otišlo, moja ruka i njegovo telo je ostalo. Znači, kada uđem, moje usmerenje je tamo. I ja sada ako hoću da idem dalje, <laughs> ovo u odnosu na gornji deo tela stoji, u istom odnosu Da li, Kad uradim ovo, ovo u odnosu na moje grudi se, ruka se ne pome. Znači morate da uredite ovo. Ajde pravite. Znači pozicija vašeg tela u ovom momentu nije ovde ispred partnera. Vi morate se da uklizate jaši u kosu napred i da sklonite telo sa linije napada. To znači u ovom momentu i kuk Znači, pogledajte, ako sam bio na ovoj liniji, uklizam ukosom napred pored linije, ali još uvijek stojim ovako. Međutim, kada okrenem kuk, kuk vrati moju zadnju nogu ovamo. Tako da ja stojim sada pored linije u ovakvoj poziciji. Pogledajte još jednom, gledajte. gde se ja nalazim. Nalazim se skroz pored njega. Vi se nalazite ovde i direktno se sudarate. Ja se nalazim ovde. Znači, još jedan ne? Ovde. Gledajte. Bridom da ga udarim. Naravno, to neću, ali takav je pokret ruke. Međutim, moje telo ne ide ovako pravo, lagano sam. Znači, nije ovo. Opet se sudaram. Ovo. Znači, U momentu kada je došao, vaše noge su dole, kolena su savijena i celo vaše telo je dole. Zatim, stojite ovako. Sada ruka više ne može nigde da ide. Naravno, telo je sad u ovoj poziciji. Odavde dignu noge. I opet, zbog usmerenja kroz njegovu ruku, ovo ne može dole. Međutim, moje noge potpuno sa kukujem ovako. Znači, zamislite, e, pokret je ovako. Dole, gore, dole. Evo druge strane, gledajte. Dole, gore, dole. Nije ovako, nije, nije pravo. Sad smo se sudarili i sad je pitanje šta će da vidjeti. Vi treba da se ponašate kao voda koja u nekom potoku nailazi na kamen koji viri iz vode. Znači, on je kamen koji viri iz vode i sad voda dolazi ovako i pošto kamen viri iz vode, jedan deo vode ide s ove strane kamena, drugi deo vode ide s ove strane kamena, a ovde deo vode kamen za trenutak zadržava, pa se onda ta voda preliva preko kamena. E, vi treba da budete kao onaj deo vode koji Da se istovremeno pomera sa jedne strane kamena i istovremeno preliva preko kamena. Tako da tehnika izgleda ovako. Vidite, gledajte. Okrećete partnera. Kako? Pa da. Posle ovoga gledate u partnera. I onda ova ruka kreće ka ovoj strani i ovako okrećete partnera. Znači, kada okrenete partnerovu ovu stranu ka sebi i odete tamo, on će on neće padne dole. Znači vidite, kada uradim ovo, ovo se okreće ka meni. To je isto kao kažem, za ramena sleđa. Kada dođem u ovu poziciju i sad hoću da ga gledam, i pošto hoću da ga gledam moram da okrenem, popusti malo da vide, i onda umotavam ga preko ove ruke ka sebi. Znači, preko ove ruku, pusti ovu ruku da ide, kad ovom rukom idemo ovamo, ova strana ide ka meni, da vidite. I sad naravno ako hoću da ga bacim, on će hoda tamo bez ikakvih problema, to je ono, onako. E sad ovo, ovo se ne razlikuje od ovoga, to jest kad ovom rukom krenemo ovako, ovo krene ovako. Međutim, ova pozicija na izgled mi omogućuje da opet odemo onako kao ono prvo što ste probali, što sam rekao da ne može kada ekstenzira kik kroz ovu ruku. I opet ako ekstenzira kik kroz tu ruku, ja ne mogu da uđem ovako. To znači ako on ekstenzira kik, ekstenzira kik, ja kad krenem, on me svaki put blokira. Zato je bolje da ovo imate usmerenje tamo kroz ruku, a ne ovamo, gde ide vaše telo. Znači ovo je tamo i onda pustite telo da potoče. Znači, još jednom gledajte, e, odavde je samo, tamo, samo i to. Što ona mora da ostane s ove strane njegove glave, da se njegova ova strana ne bi opetala da vama, morate da imate e, dobar ritam, znači da u pravom momentu uradite određene stvari. Vi imate pogrešan ritam. Šta znači pogrešan ritam? On dolazi i vi ste u ovom momentu kad vas je on uhvatio gore. Razumete? Da li vidite? Znači ja odem dole, odem gore i sudarim. Znači u momentu kad on stigne, vi morate da budete dole, a ne gore. Znači pogledajte, on kad stigne, ovo je dole. On kad stigne, ovo je dole gore. Ovo je preran. Prerano ste otišli i dole, prerano ste otišli i gore. Znači kad on stigne, dole. Pogledajte, kada je skoro uhvati, onda je dole. I odade vaše noge dižu, znači usmerenje kroz vašu ruku iskazujete ki tamo, to je se nesreditljiva elastična ruka, i idete kao voda preko njega sa rukom, a e, vaše telo ide pored njega u suvijaš. Lizaju i kukovi tonu, a ruka i dalje ne menja odnos, odnos na gore tela. Pokret rukom kao da bridom eh, eh, napadate ovaj deo. Naravno, <laughs> to će preći preko, ali taj, taj pokret kao da hoćete ovo da uradite. Tako da sad u nekom pravom ritmu kako dolazi. Naravno. ovo.